मुंबई हाईकोर्ट में एक दिलचस्प याचिका दायर हुई सबसे बड़ी बात यह है कि ये याचिका 11 वर्षीय अहद निजाम द्वारा अपनी मां के माध्यम से पेश की गई इस जनित याचिका में अहद निजाम ने यह कहा कि पबजी गेम पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह गेम हिंसा आक्रामकता और साइबर धमकी को बढ़ावा देता है याचिका में यह भी कहा गया कि कोर्ट को गेम पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित करना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है कि 11 वर्षीय आहत एक ऐसा छात्र है जिसने पहली बार अपने जीवन में जनहित याचिका दायर की है और इस इतनी छोटी उम्र के बच्चे द्वारा जनहित याचिका दायर करने का यह पहला मामला भी है कुल मिलाकर हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में